ନମସ୍କାର ମୁଁ କବିତା ସାହୁ ମୁଁ ଚିରିପଡ଼ା ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ ଚିରିପଡ଼ା ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମା' ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁଗ କରନ୍ତୁ